ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياة وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أمي ثم أمي لحد حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها ده بخيرها في دمي وعايش بيه أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال